देख रहे हैं घमासान डॉट कॉम मैं हूँ आपके साथ दीक्षा भारती आसमान में बिगड़ी इंडिगो की फ्लाइट केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की अटक गई सांसें जी हाँ नागपुर से दिल्ली जा रही इंडिगो की फ्लाइट में अचानक तकनीकी खराबी आ गई जिसकी वजह से फ्लाइट को रनवे पर उतारा गया फ्लाइट के सभी यात्री सुरक्षित हैं नागपुर से दिल्ली आ रही इंडिगो फ्लाइट में तकनीकी खराबी आई है जिसके बाद विमान को सुरक्षित रनवे पर उतारा गया बताया जा रहा है कि विमान में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी सवार थे दरअसल इंडिगो की फ्लाइट 6E636 आज सुबह नागपुर से दिल्ली आने के लिए रनवे पर उतरी अचानक विमान में तकनीकी खराबी आ गई इसके बाद विमान को रनवे से वापस ले आया गया सभी यात्री डी बोर्ड गए हैं हालांकि सभी यात्री सुरक्षित हैं बताया जा रहा है कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी दिल्ली में केंद्रीय कैबिनेट दोपहर 11 बजे होने वाली बैठक में शामिल होने वाले थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोक कल्याण मार्ग पर स्थित आवास पर कैबिनेट की अहम बैठक बुलाई गई है उसी के चलते केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी दिल्ली जा रहे थे लेकिन इंडिगो फ्लाइट में तकनीकी खराबी आ गई है जिसके बाद विमान को सुरक्षित रनवे पर उतारा गया